Aku minta berlindung hei Ka'ab daripada ketua yang bodoh. Ning Nabi kata ni, nama kata saya dekat kata kau orang ni. <laughs> Ya dia boleh royak hak Nabi, hak Allah. Ya tetah pala orang eh, tak ada orang nak royak Ya tak kata kambing keban. <laughs> ya Muad, ya Ka'ab Ibni Ujrah, Nabi kata aku minta berlindunglah daripada ketua yang sufaha yang bodoh. Ka'ab tanya, "Wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah?" Gapo ketua bodoh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan sesuainya kita ni Dekat nak milih ni Jadi agama Islam ni Ya ada dok mik peduli juga masalah ketua ni Islam ni bukan kosmaya saja dok bukan tekah puasa saja dak bukan tekah buat haji saja dak Islam Islam ni ha pilih ketua pun dia mai dak ajar kita mari tengok daripada Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b ibn Ujrah Jabir royak cerita ni Nabi ada kata kepada Ka'ab bin Ujrah katakan A'azakallahu ya Ka'ab ibni min imaratis sufaha Aku minta berlindung hei Ka'ab daripada ketua yang bodoh Ning Nabi kata ni, nama kata saya kata kat orang pula ni ya dia buat royak hak nabi hak Allah ya tetah pala orang eh. tak ada orang nak royak eh. ya tak kata kambing kebad <laughs> ya muad ya ka'ab ibni ujrah nabi kata aku minta berlindunglah daripada ketua yang sufaha yang bodoh Kak tanya wama imaratus sufaha ya Rasulullah gapo ketua bodoh ketua bodoh ni gapo dia ya, Rasulullah Nabi kata ketua bodoh ni ialah umara yakununa Nabadi, ketua yang nak mari lepas pada aku mati ni ha ni siapa kita lah ni ha, ni ketua ning ning la yahdu yahdi dia tak bawa hidayah hak aku dok bawa dia tak bawa sebagaimana hak aku dok bawa wala yastannu nabi sunnati dan dia tidak bawa sunnah hak aku dok bawa hmm Allah ning ketua hak bodoh ketua bodoh ni ketua apa orang yang tak bawa jalan aku duk bawa dan orang yang tak bawa sunnah hak aku duk hak aku duk bawa ni Nabi sambung lagi faman saddaqhum bikaz bikaz bikazbihim wa'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni walasta minhum siapa-siapa giduk membenarkan siapa gi sokang tua pesai sakni nah giduk bersama ketua pesai sakni giduk tulung ketua pesai sakni maka orang itu bukan daripada kalangiku dan orang itu bukan dari kalangan mereka itu lepas tu di hari akhirat besok dia tidak boleh gi minum air kalau aku wala yarduna ala haudi dia tak boleh nak gi masuk dekat kalau air kausak nabi di hari akhirat makna gapo ni hmm mana kena masuk neraka lah nampak ha, beringat ni kita nak pakah ni ia bertanggungjawab hari akhirat balik orang pakah goyak ketua bodoh lah mana ketua bodoh ni pesen ni lepas tu siapa pergi duk tolong dia siapa pergi duk sokong dia orang ni hari akhirat besok tak boleh minum air kolai aku ha? ha ni ya Islam dia mari duk bercara belakang dan siapa-siapa tidak membenarkan mana kata tak ada turut ketua pesen ni dia tak dia tidak ikut dia tidak membenarkan dan dia tak ada tunggu kezoleman mereka itu maka nabi kata orang lah orang daripada aku dan orang lah orang boleh minum air kole aku ah ha. siap ni ning tak ada wayak hari syuah kita tak tahu belaka dah tu tu sat eh <laughs> kena baca tak apa dah hari syuah hadwi makkah tu tak tahu belaka dah Hmm. Baiklah. Eh? Allah, Allah, Allah, Allah, Rabbi ya Karim. Hmm. Nabi kata lagi, Ya Ka'ab ibn Ujrah. As-sawmu junnah. Puasa itu penepih. Dan sedekah itu me menghilangkan apa ni meng menghapuskan dosa dan semaya itu adalah burhan tanda kata mung tu jadi orang berimeh tanda kata mung tu orang islah ya kaab lagi wahai kaab tidak masuklah syurga daging yang tumbuh daripada daripada apa ni daripada benda haram makanan kita ke okay? hmm duk makan benda haram makan ni kita nak makan benda haram daging hok tumbuh daripada benda haram tu annar aula bih api neraka lah hak lebih utama Allah Allah Allah jadi kepada ibu bapa adik kakak yang saya kasihi ini hadis nah berkenaan dengan Nabi Royak ketua bodoh kita kena perhati saya so, ketua bodoh ni gapo dia ketua bodoh ni orang yang Nabi kata ketua orang jadi ketua lepas pada aku ni mana kata lepas pada Nabi mati orang jadi ketua yang tidak mendorong jalan aku dan tidak bawa sunnah aku ni tu apa dah lepas tu bagi orang nyokang pula nyegi sokang gi sokong gi akik gi puja orang nyokong ni hari akhirat esok tak boleh minum air kala nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu belakang dah dah di, di setiap rasul hari akhirat esok dia ada kala air masing-masing umat nabi Musa minum air kala nabi Musa umat nabi Ibrahim minum air kala nabi Ibrahim Umat Nabi Muhammad ni paling banyak, paling besar, paling luas sekali kolej untuk umat dia. Nampak? Jadi siapa pergi minum air kolej umat eh, air kolej Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengok je. Orang tu tak dah dahaga siapa bila-bila. Dan itu dalil kata dia akan masuk syurga. Kita tahu dah tu dah. Kata ada satu puak berderet nak mari minum air kolej Nabi, patunya sekat di malaikat duk jaga pintu tu mung tak boleh masuk minum nabi kata duk sekat apa dia adalah umat aku dia adalah sahabat aku malaikat kata betul tapi lepas pada rasulullah mati hari tu puak hak ning ning duk buat benda tak serupa dengan hak nabi tinggal contoh ah ha, ni kena beringat ni kita ni kena bawa agama ke ala sunnah kita kena menghidupkan sunnah nampak kita kena usaha menghidupkan sunnah menghidup ni apa ahya sunnati apa ahya sunnati hidup menghidup ni hak sunnah hak dok mati tu kita kena funfu kita kena berbaja jiru semula banyak mana nah kita pak kita ni kita nak parti sik tak leh nah kata 800 tahun lebih dah ambil learning gusta lagi belakang tu Islam hari sini lepas tu nak patisik tak boleh sah lagi tempat kita ni celapak Nabi celapak Rasul tak ada tak ada Nabi dan Rasul sini Arab pakai 700 tahun lebih baru Islam buat pergi sini nampak lepas tu sempurna ke tak? tak sempurna Nah, jauh dengan Mekah kapal lapan je. Sembilan je. Patu rasul kesel rasul pun tak ada sini. Nama? Patu wak mari Islam mari pula mari pesen menega, wak ri hujung lidah je. Daya, daya, daya. Ya tak jadi parti wak sekaligus supaya nari-nari Arab kok nunda. Mari pesen daya. Kita nak kata superno ada lagi sini. Tak. Sabit tu kita kena duduk funfu. Learning sapa ilmu. Dulu kita duduk ngaji pondok, pergi pondok mana pun, beralih pondok tu, pergi pondok tu, pergi pondok tu, tafsir jalan lain so ya. Tak itu. Tak tahu kata ada tafsir hak lain lagi. <laughs> no ayat kata kekurangan di segi ilmiah. Allah ha, ni nah naik naik dua tadarak habis dah. Tafsir puluh-puluh perkara tafsir kitab-kitab ulama kitab mazhab kitab hmm, duk tak darat habis tak ada dapat sirik pakai naik tak darat tu kalau duk pesin tak kena lagi sekarang orang panggil makna dah lah dia mau nak jawab depan tu akhirat tak boleh lah boleh kepada ibu bapa yang saya hormati ha, tu sekarang berkewajib atas kita kena funfu sunnah kena ahya sunnati menghidupkan sunnah nabi kita biasa duduk dengar kita kewajipan kita menghidupkan sunnah nabi siapa boleh menghidupkan satu sunnah di zaman boh fasya dan mungkar lebih baik daripada seratus seratus mati syahid tu wa fi riwayatin wa fi riwayatin satu mati syahid gapo tu menghidupkan sunnah mana sunnah duk jadi malap duk jadi tergelar kita kena mari akik ni kewajipan Kita tahu bawa sunnah kena duk detail sunnah kau mana janganlah bawa sunnah kena ngaji sunnah bawa sunnah kena ngaji sunnah jangan dia mengaku sunnah-sunnah tapi mengaji sunnah tak ha, sini tempat sana nah Allah Rabbi Karim eh ketua tak kira lah ketua gapa-gapa apa ni nah ketua lah kapung lalu naik kopsa kopsa ketua apa ketua cawak ketua gapa ha, ni tempat, tempat 20 ni dah hmm, Makkah ha, ah, pilih bimolak pilih bimolak Hak mana hak agak nampak tak nak mencorakkan kepada al-Islam. Hak mana? Ah, kita sokah dan zakat insya-Allah. Allah Allah hmm. Dan Nabi paling takut pula Salah satunya <clears throat> Ketua yang bodoh Nabi paling takut akhafu alaikum sitan. Aku takut atas puak munghe sahabat-sahabat aku nekang. Salah satunya imaratus sufaha, ketua yang bodoh. Hak sana. Jadi Nabi ambil berat benar. Pesing pilih ketua ni. Ya maklumlah dalam masyarakat Islam ya ada ketua. Ketua dari tentang kalau tentang kau tamacak kau ya ada ketua. Nampak? Ya ada ketua. Ha, ketua ni jangan bodoh. Kalau tak sewi jadi ketua yang bodoh, bawalah masa kamu jadi ketua, funfulah sunnah aku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah Allah rabbika. Hmm. Dan Nabi takut lagi nyu bertumpah darah, bunuh. Learning sangat-sangat. Dan Nabi takut lagi nyu putuskan rahim, putuskan silaturrahim hmm. jadi sekarang ni Allah jadi kebetulan boleh nah kebetulan hari ni saya tak ada kelip rumah ni mari jengok Hani <laughs> hapilih ketua hapilih ketua kerana Islam ni ya musim diriyah ngoyak wah diriyah musim dokam ngoyak <laughs> dokam dah tak gitu eh tak yasin <laughs> ya tak boleh ah usai diri eh, kita dah kita kita wayahan habuti getah tak kena <laughs> nah Allah Rabbi Karim ya Rabb hmm kepada ibu bapa yang saya hormati bila kita sebut ketua ni kena beringat nah hey, ketua bukan soco, bukan obotor bukan ayuk saja ni masuk belakang tu email pun serupa lah Nabi kata lagi ma min amirin yaliya amarul muslimin hmm? summa la yajhadu lahum wa yansuhu illa lam yadkhul ma'humul jannah duet muslim 142 nombor hadis hmm. hmm. hmm mana-mana orang mana dilatih dia jadi ketua lepas tu suruh dia berurus dengan urusan umat Islam siapa-siapa orang letak dia jadi ketua dia kena menguruskan urusan umat Islam kena cara kepada umat Islam orang jadi ketua tapi hak ni dak summa la yajhadu lahum tak peduli tak sungguh tak ambil tahu kerajian malah bosan anakku pun teruk nak nak pergi cara ke anak demo padahal dia jadi ketua nampak ni? ni dan wayang suhu, dan tak ada pesen nasihat nak jadi kok molek pun tak ada tekoh nak jadi tu habis diri dia Allah tekoh nak jadi tu gok sungguh bawa naik siapa ke bawah tak pula kita tengok ha oh, kuah duku bukan kuah kapung dak dia naik siapa tapi tak ambil buah nyanyo ke ayat kedo nanti nak buat gula nak duduk nanti nyo nak buat gula tak leh gula terja bodok pulah bodok dak belaka naik ke dia <laughs> banyak dah lah ni hai ketua dengan mulut kalau dia mau jadi ketua pesen ni illa lam yadkhul ma'humul jannah tak boleh masuk syurga ah sudah kerja lagi royak lah mana ah saat ni tak boleh minum kalau hauk nabi ya dah hauk ni jelah tak boleh masuk syurga nyanyo wahai yang jadi ketua Nabi ada pesih ketua-ketua ni kalau pesih berubuk tak salah kalau nampak dia tu nak sangat jangan nak wih jangan nak jangan nak letak ah, itu ke kan hadis Nabi ni nak sangat nak sungguh-sungguh tak salah letak kan ni tak kira siapa muat ah. minta Nabi nak pergi jawatan ay ah, tak boleh tak padai dengan mu ya kena tahu kita nak duk jadi tayar ni cukup syarat ke kita ni Lagu bodoh tempat tayar Tak saya musing tu nak dia Kelipah, kelipah kan tu hmm, Kau demo aku Aku pun demo letak ya hmm, cok. Tak boleh lah Wahai ketua-ketua Wahai umara Wahai orang jadi ketua masyarakat Sungguhlah Dalam patanakan umat Dalam akak tarah Dalam turut cara Fakir miskin berapa orang Orang nak makan beras tak ada Ada kedok dalam koriah kita ni anak yatim ada berapa orang? Orang susah kena duk bertel kena. Hmm. Kalau kamu nak masuk syurga. Sedek so, berarti banyak ni. Banyak Tekah nak tu ke Allah. Darah pukunya bertewah. Kacau, kerah, kerah, kerah. Bawa boleh pak senyap. <laughs> Gena. Kalau pesan tu tu email kapung ni bakal lihat aku maci mati tak mati dah sini entah sahabat apa ha, <laughs> ni tengok punuh besar ni <laughs> ni punuh tu ime jadi tu ime pah mati aku ah, suka soca sosa sobat obotoh hingga sikit pak tahu bila lain ia ya, kena nak beringat ni dah tu ime ni bahaya perak naik boleh hitam naik tu ime kan pergi kerusi kejap kau kereta turun hai ha, tak turun <laughs> tebal kaki kesi kalau tak terbalik ha, beringat kita kena yajitahidu kena sungguh kena peduli kalau wayak tahu belakang dah kita ni ni orang-orang ngaji sunuh belakang umat lagi dengar malam-malam pikul ganda orang sendiri tak sahih di umat tak apalah itu lah bicara ya lah ni saya ada wali umuh tu panggil foto tu imik saya tak ada jadi po pun tapi Allah tak boleh tengok weh kesia dia mau nak jawab depan tu helah mana hari akhirat ni kau duduklah ni panggil foto ini tetai kasan wi krop sekeping tu sebuah rumah nama ayah nama mak nama anak nama cucu ngaji di mana buja ke darah ada belakang tu situ Crop. Bed form lepas tu hatta mari duduk di email secuk, duduk kita secuk. lepas tu kepala belah ni klik bagi zone kalau rumah ada 150 buah rumah pakai sebuah sore cara 10 buah rumah sore cara 10 buah rumah tengoklah kalau rumah 70 sore cara dalam ni, ni buah rumah bagi zon apa kalau muduk pesai moyo pesai lemah lemuh lemak lambat akhirat nak jawab lah mana dengan Tuhan Anak? kena nak usaha tengok sini ni hidup ni seminggu sekali ke dua dua kali seminggu kru tak apa dah seminggu sekali ada majlisul ilmi tak apa dah kalau boleh tiru nabi nabi sudah semaya ada wahyu baru ada gapo perakat halu <laughs> lah pimpinan rahman ke gapo satu ayat we ada kes hari itu satu waktu ke dua waktu baca lah sepekan baru hidup baru kita ada ke kesungguhan Allah wahai pemimpin wahai pemimpin hai ketua anak kau cuci syurga keliling pinggir demo jadi ketua tak pandai pakap pah ke neraka demo anak kau neraka juga keliling pinggir demo hmm marilah pakap jadi jadilah ketua pesen menghidupkan Islam pesai sokong sunnah yastannuna sunnati mensunnahkan sunnah aku ah tu tak sadar takut manusia lah kata apa dia kata ah takut orang kata ha ni ketua bingat lah tok guru ustaz ketua-ketua ni ketua agama khasnya hari akhirat esok Allah tanya Mundak bawa royak gapo kok gerah Mundo royak hak orang redha ke, mung hak aku redha. Lah ni banyak ustaz ke apa ni ketua-ketua agama ke nak royak hak ni tak boleh lama nyemuih demo aku sat. Ha. Hak ni masuk neraka ya ke kan? Kerana mung ni juru jadi postman, juru jadi buruk perasaan hak aku ya hei, hei orang tahu. Kita ni orang hak lebih tahu sikit ni, ambil benda dari Allah dari Rasul sapa ke manusia manusia kena ada hak kena ada hak tak kena bertanggungjawab kita menyampai min anni benda daripada aku jangan dah tengok oh, ni tak boleh royak ni namanya murih demo lepas tu royak hak orang nak ah ni Islam lah ni kau mupuh sama Oh ni lama-lama kudung jari, patu kudung siku, patu kudung tangis putung. Dok main susuk benar-benar royak harus mendengar dia orang dengar dengar dulu dengar wicerak kalau ada orang baca hadis baca Quran baca tafsir demo wajib dengar Patu, demo pahal wimolat lepas tu juno wa amal tawa amal demo dengan Tuhan kalau demo lari tak saya dengar demo salah petai kan panggil salah wa minhum man yastami'u ilaik waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim baqra wal Ada billah ado setengah-setengah manusia tu dengar tapi supaya di, lubang telinga yang ni ada sumak ada ada ada pintu katuk tak boleh dengar wal a'yaz billah la haula wala quwata illa billah Allah Allah Rabbi ya Karim hmm. لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah suruh kamu ah, ini kita ni dengar eh manusia Allah suruh kamu suruh buat kita semua ni akan bahawa antu adul amanati ila ahliha mungkin nak ambil amanah ni pergi letak pada ahli dia Nabi kata, tunggulah saat kiamat bila ambil serah amanah wui kepada orang bukit ahli. Orang ni sepatut kena jadi ketua pesing nak gi yasnud yastanun sunnati tadi. Sepatut kena. Orang ni sepatut kena jadi ketua, sepatut weh. Nampak dia cergah, dia tubuh badan sehat, dia ada wisai tak tinggi. Ambil. Letak. Ni kawan dah moyok dulu dah dok lemah-lemah dulu dah kita je medek letak situ kan panggil letak tak kena tayar kita letak atas magak tak jalan lah untuk kereta Allahu Rabbi ya Karim La ilaha illallah La ilaha illallah hmm. Lagi Kita mari tengok Masya Allah Masya Allah Ya kalau kita kecek Kenapa boleh tak orang Ni kalau biasa pilih tu tu ime, Gena. Sini orang kedah lagi engkau agi Kalau kapung boleh lah ni. Gena. Boleh tak dia tu? Hau tol palpa, ha? Aku lapan nasi. <laughs> Pas Zohor suah kek. Apa nak ada Imi? Oh, aku lapan tol palpa, lupa Mangga-mangga. Ya tak khabar kata talak cik. <laughs> Ya apa? Talak cik. Dia <laughs> kena main. Lepas tu, sehari. Hmm. Adik-adikku, adikku tak ya. Padahal, oh ya, oh ya letak tu bukan tayar kali layar yang nak bergelak dah baru boleh pergi rudah tapi tak kena pas kacak dia beradik dulu so kau dia beradik ha, ah, beringat ilamat kemat letak amanah tak kena pada tu eh Allah hak teruk lagi dia nak boleh letak dia ni kapu-kapu ni kau nampak boleh kata <laughs> dia letak orang eh, jadi tok dia tu dia dok jadi nak kata You duduk cantik, dia boleh beki. Jadi mana ketua tu tu nak kata apa tak boleh? Pasal orang yang hendak letak dia tu cantik dah. Hak ni hak aku boleh kata. Jadi bukan dia ni ketua boleh kata boleh beki masyarakat dak. Elah dah ustaz Apa ustaz mak? <laughs> dah main gitu. Ah ni ni cuba cuba pergi kapok-kapok. Lah mana tak Nampak kau anak ni kita nak bersyarat ni. Hau oh, ikut demo situ, molat belakang, molat demo, molat kita. Hmm. Ketua gapo lah tu? Ketua ni yang kena ada wisaitat. Tengok sifat-sifat pemimpin. Kena ada behel. Kena ada tak boleh spotlight pun we ada. We ada bo we ada bo 100 tak apa dah lepala ni. Dia ada bo kuning tu. Oh tu dia jadi lemah, lemuh, lembek lambat tu. Masyarakat kita toyo oh, ya, sungguh. Nyanyu tapi segi tempat maju Kuala Lumpur Putrajaya kita duduk dengan jah Selangor Alam tempat maju tempat langit ni orang duduk duduk dalam langit pecang ni sampai puluh ribu pecang <laughs> hmm. orang maju umur puluh-puluh juta tapi buah mari ekseri agama nisan sani yang dulu tengok hadunia ni mesti Tengok hadunia ni sedih BNW Siri 7 hmm. Johor kelah-kelah 15 juta pakai kereta Tengok hak agama Bagi ah, ekseri hak agama Tengok hadunia Bagi ekseri hak agama Nisan Sani hak jamai 1980 gitu <laughs> Teruk Teruk Allah Saya rasa teruk-teruk sungguh Punca ni pilih ketua tak kena ha, ni. Allah pilih ketua tak kena tak ada kena royak Rabbi ya Karim la hawla wa la quwata illa billah hmm. kita mari tengok sikit <clears throat> ni bersama saya ni kita ni ni pemimpin eh? ha pemimpin kau pertama kali pribadi ketua ni kena selalu usaha mendekati diri dengan Allah usaha diri sendiri supaya kita selalu mendekati dengan Allah ni orang jadi ketua ketua umum ni nak belakang ni masuk belakang ni ni tu email yang ada dekat dengan sejik bawa jadi naik water oh tak boleh masuk sejik tak masuk jadi bau menjadi nayuk otak kena semak jadi setan so yalah ah kasar minta maaf eh semak di malaikat tak boleh setengah-setengah lah tu sejik tak hari tapi saya lah ni temu banyak orang sain-sain kita nayuk baca ketubah hari jemaah ah, ha. <laughs> nayuk jadi tak imej jemaah hmm. cuma payah temu lah ada ada sedek temu lah ramah-ramah ni kalau saya kenal buat juga 4-5 orang ni ada temu sore kru nah yuk sejuh sehari kru eh ha. bulan bosan dua juh bulan bosan dua juh sehari buat kereta lagi becung budak buat kereta yang dek tepi baca kru eh ah, payah temu nak yuk ada Sain saya lepas tu lima samai tak bisa jatuh lagi <laughs> sekat jadi obotor dan izi eh duduk dia semua-semua jadi wahai ketua, kamu jangan nak pisahkan otak kamu dunia dengan akhirat. Mu nak jadi nayuk pun itu benda di dipa, kena sentiasa mendekati dengan Allah. Demo untuk jadi nayuk napa kau orang panggil tu ya. Cuma tak? Mari buat tak kena orang supaya kita belaka ya. Kau tu, buat jadi nayuk naik bah di atas sini ya dah. Naik dahi kan. Tak ada jangan boleh kita berbangga tapi kita kena mendekati diri dengan Allah Allah ngaji lagi tafsir Al-Hakumun Takasud macam mana ha. dia? tak boleh berbangga-bangga bermegah-megah secara takabur tiga satu banyak anak yang kedua banyak harta yang ketiga tinggi pangkat banyak anak tak boleh Nabi menggalakkan tapi jangan bangga jangan sampai takabur ha, ni, anak ah, cucu kawal belakang ni kawal siapa nak buat apa lagi dah tu zaman Nabi Nuh eh Nuh mu nak buat apa boleh ke aku anak ah, cucu ku ramah kata aku banyak tak boleh lah tu tu hal lagi ya. bermegah-megah dengan banyak harta suruh kita umat Islam menggalakkan kita jadi orang kaya jangan miskin papa dah hino kita kena usaha jadi orang kaya keluar zakat tak lari eh, we jadi kaya jangan kaya megah dan sombong dengan orang miskin jangan kedekuk siapa tak keluar zakat dan berpangkat ha. pakat boleh tak boleh dan yang wakat kena kita boleh tapi ingat jangan bermegah jangan sombong dengan pangkat Hei orang jadi, orang jadi ketua orang, jadi naik gapo-gapo. Kamu adalah hamba kepada Allah. Dekatlah diri kamu dengan Allah. Apa salah kalau mung hei nayok mai jadi tak imam semaya jemaah? Apa salah? Kalau pecu nak sejek salah kah? Kau kena pergi pecu ni si sama. Tak boleh masak kau ni. Buat tak imam yang sejek. Kita anu kau anu. Lagu tu. Tidak. Itu pahamai Racun Hmm. Lagi peribadi ketua ni. Yang kedua, <clears throat> ada persiapan untuk bekerja. Kuan apa ni? Kuan prom dalam bekerja. Jadi aku jadi apa untuk nak kerja, aku naik paunya apa ni? Nak pulah, nak pulah buah. Rakyat dok nanti nak gula bawah deru. Bukan boleh kena dia agaku nak buju dia naik kolai dekat. Bukan. Mana eh. Jadi kasar selalu lah. <laughs> ha. Ingat, kamu wahai ketua, kamu ada akhirat. Kamu kena tanggungjawab, kena tanya. Allah tanya di hari akhirat. Hmm. Aku pakat kamu muda guna kena kedok ni. Kena timbang waktu ya. <laughs> pasosa masuk ah ha, berapa persen ha ah, berapa ha jangan ni demo kena pergi jawab depan tu ha hmm jangan lupa ada persiapan untuk bekerja boleh orang ganjil dalam kerja hari ni jemaah sejak ni jemaah depan jemaah sejak lagi tanya khabar rakyat siapa gapo gapo gapo tu lagi ada perasaan pengganti rakyat kahwin ni jadi putih ni rakyat dia tiga ratus ribu orang ada perasaan pengganti rakyat kalau Nabi ke apa? Azizun apa ustaz Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima ma anittum harisun bil mu'mini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Risau Nabi ni, risau serabut perut tengok orang dia ni tak boleh masuk Islam serabut perut tengok orang dia ni susah lagi ketua ni kena ada tak kena membawa perubahan dulu misal kata surah ni dulu siapa cara lo lah ni siapa cara oh berubah weh ada ada perubahan ketua kena sentiasa membawa perubahan Masa malam lama kata bawa ke bos guling mungkin. Eh. Adakan pilihan pelang. The Cheng, adakan pilihan pelang. <laughs> Ni, aku... <laughs> Aku jadi jadi tu email 20 tahun dah, 30 tahun dah. Pah, orang semaya dah sesah, dah sesah lagi sampai learning. Sejek dah tinggi, dah tinggi itu. Tak ada ada perubahan. Tu bukan ketua yang dikehendaki. Dan seterusnya ketua ni kena baik orang kelahi ha, ni kewajipan fa aslihu baina akhawaikum kena baik kalau ada makmum kita hak dok tak belaga tak siapa tak tegur kena panggil mari baik makmum pun kena kena ni ketua kamu jangan dok main lawas pak ketua mula ketua panggil suruh baik hmm, tak tegur dengan ketua pula sini <laughs> tu tu tak leh lah tu Allah Allah Allah Allah dan kepada ibu ayah adik kakak kampung bangun ni banyak lagi lah eh, tentang sifat-sifat pemimpin syarat-syarat pemimpin insyaAllah lah seterusnya kita ni dekat anak makah ni dah kau tak kena rakyat pakat tahu belakang dah kata berdosa ambil duit pakah butir ni berdosa tahu belakang dah dah Pah tak usah royak lah. Royak apa orang ambil? Tak, amal nak royak ya. <laughs> Oh, kan dapat takwil tu kan kita nak pergi rebuk. kita rasa malu juga. Tutup guru dekat kata boleh pun ada deh. Malu kok kira Jadi dunia pakak tengok, oh, ulama tani setengah ni baru. Jadi gustes mula. Bunyi naik langit dah. Bawa tengok, ah, sunnah ambil. Ha, kok mana? <laughs> oh jatuh wah tu orang yang pakat tu lebih-lebih ah, ha, utuh utuh kain serba kita tu pandu lah hadis kata tak boleh Nabi wayak tak boleh Ar-Rashi wal-Murtashi harre orang beri orang ambil orang saksi harre kalau nak ambil jangan pala sudah kan ah tak apa jadi kanu jangan harre harre apa tak apa kau tobat <laughs> ambil tobat tobat ah. jangan duk main pala benhara napa nak heboh kok mano pak tahu tak ada bisa nak heboh kalau heboh tapi ini heboh heboh mana? ah tak boleh pergi tak boleh pergi tapi muncul lalu ni banyak tok-tok guru bapak pakai ada ukan tapi kok nyanyo nyanyi kepada orang ambil lah kena benda dosa kan beri ada satu tujuh we. nah mudah-mudah bah tak makan suak nak makan apa nak suak ke mana <laughs> jangan nak main biasa benda haram ni haram kalau nak ambil taubat lagi pun tak kerti dah orang duduk bagi malam tu patut tak ambil duit jadi pun taubat jangan kata halal ya. apa <laughs> tadi saya kata cuba cuba pecek pecek eh, kerang kerang, kerang kilik eh. bisa kata kok kapung yang kita 300 nah bisa 300 kok sore eh. 4 tahun pokok sehari 1500 hari lebih dah 4 tahun pagi han dengan 300 boleh apa eh 40 tak sampai 40 stel pak cuk lapis stel tak sampai lima setel kali. Sari. Gendong murah sangat harga buat kita. Meruah kita tu. Lima setel sehari apa saya? Uh. Allah Allah Rabbi ya Karim La hawla wa la quwata illa billah Hak nak molek tak usah ambil Ini ah, hak nombor satu Boleh dah, boleh dah Ada dah, ada siap dah kawan Siap, siap, ada, siap, ada Siapa? Entah orang dulu boh hak kita tapi orang Kelantan ya main mesin lain we ambil we ambil we ambil boh aku <laughs> Allah sombong orang main mesin tu habis tak benih lah kita ni hmm, tak boleh boleh tu tak boleh semata <laughs> tapi tapi ya ya mui muniak tipu ku dah 4 tahun tak sama wi puan nak telah ni mai wi Pak, aku tipu kelekmu. Kau tu otak belaka. So lagi, ah ha, damage alih nampuh. Dak make tu tak alih dah. Oh damage alih nampuh. Ah berjuruh ya bunyi. Dak mumbek tu tak alih dah. Orang kok ni buat ada duit tu nak ambil lah lah. Lima setel sehari ni murah ke. Murah. Salah. Ya. Ha, ni kewajipan saya kena royak kata benda ni benda haram dia mau nak ambil dia mau cara dengan Tuhan lah gitu eh cara dengan Tuhan hmm saya ni lepas dah Akhirnya esok muda oyak apa kau okay? ha buka buka tek tengok mau oyak dah faham main apa kiah dah kiah ah, hello ah lah dia mau pandah. <laughs> kita nak pergi ke akhirat jadi jalan jauh-jauh jalan pelik-pelik eh. ambil siling sunuh lah ambil silai sunnah tu bangat sapa ke syurga ha, jalan pun boleh pergi pergi bila nak sapa masuk kot tiba masuk kot cenok masuk kot dalan masuk paramai tu. Hmm. saya biasa duk jadi jadi budak hutang duk tolong pergi kecek beri ke dia neh saya mujur kau tu setahun tu yang ambil saya dua orang putai biasa ambil saya saya mujur hari ni yang pergi saya ketubah jemaat tu esok yang panggil orang pergi rumah panggil saya pergi ceramah oh buat apa kita orang dakwah ni kita nak kau orang dia panggil orang nah suruh kita ceramah lama mana ceramah sejak kita ceramah boleh 50 minit bawah 10 minit tu kita panggil orang yang mari ha, dia mau hakam kan Lima puluh minit boleh orang reti agama dengan kita kita jangan hidup kaukai benda tu salah tu pada sepuluh minit ke 15 minit ah, mari siapa nak kecek pula hak sutai ni hak sorok demo lagi orangnya dengar tak dengar dia putai pagi <laughs> putai pagi oh dengar tapi pakak nak panggil kita pergi kapung batu tu senyap tik berkali hmm ah bukan oh ah, ah bukan pasal lain lain lain ni ah bakal ikut tu kena buah dia mau popai-popai ni apa ah, berhenti Ya suka dengar cakap suka suka dengar Allah bakat-bakat dia insyaallah dia kita orang pasal sunnah dah ni asal dah gelewat ah <laughs> teruk sangat malu tak main lima style sehari ni tu. kalau lima ratus apa style bang ah. sepuluh style InsyaAllah dah uh, Jadilah untuk malam ni Wapak semua dia aku apa wangga ni Saya kata Peher dan geti Dan kita pakat mari beramal Untuk diri masing-masing lah Pesen learning kak Kalau hak boleh Ada power Royak korek katik Nah Royak katik lah Nyanyu nyanyu eh. Kerana kita nak pakah 420 ni Kita kena pergi jawab Depan Tuhan Pasal apa nak boleh minum air kolai kausak Nabi Kerana salah sokam ha, boleh tengok siapa jadilah dah wallahu alam subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah